Продолжается бой на окраине Адры за взятие опорного пункта боевиков. Пехотинцы заметили движение у автодороги. Это оказалась скрытая огневая точка боевиков. Судя по всему, это подземный ход с выходом наружу. Это крупнокалиберный пулемет. Если бы позиция не была скрыта, то БМП была бы расстреляна в упор калибром 12,7. Пехотинцы расстреливают из крупнокалиберного пулемета огневую точку боевиков. Вдали виден выстрел танка. Это началось десантирование пехоты. Десант прикрывается танками, они направляются к месту высадки. Уничтожить скрытую огневую позицию автодороги поручают экипажу справа. Разведка десанта идет под прикрытием всех танков, задействованных в операции. Они расстреливают любое подозрительное движение или возможную огневую позицию боевиков. Каждая боевая машина контролирует свой сектор фронта. Началась высадка десанта, и танкисты расстреливают все возможные огневые точки, чтобы прикрыть пехоту. Расстреливается любое движение на позициях боевиков, ведь задача поставлена – не потерять ни одного солдата при десантировании. сопровождение прикрывает пехотинцев, которые начали зачистку внутри дома, находящегося в глубине квартала. Первая группа десанта успешно высадилась, и солдаты ведут бои внутри зданий. месту высадки десанта боевые машины пехоты следуют по очереди, сменяя друг друга. БМП начала расстреливать второй и третий этаж. Поддерживает боевую машину танк. Вторая волна десанта закончилась. Пока пехота зачищает здание внутри квартала, танки бьют по путям подхода боевиков, разрезая коммуникации террористов. Танки прикрытия высадки десанта отходят. Один из выстрелов БМП попадает в палатку рядом с танком. Задача танкистов теперь поддерживать огнем зачистку и следить за передвижением боевиков. увеличения сектора обстрела танкисты корпусом ломают забор. Им надо нанести удар вглубь квартала. Сейчас пехотинцы проводят зачистку и закрепляются на завоеванных позициях. Задача бронетехники – не давать возможности боевикам контратаковать солдат. Экипажи внимательно следят за линией фронта. Получается ли указание, танкисты наносят удар. Результатом слаженных действий пехоты и танкистов явилось то, что террористы не смогли воспользоваться противотанковыми средствами. Поставленная боевая задача выполнена. Поступает команда на отход. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Адра.